Привіт, котики! Раніше я казала кошенята, але мені дуже подобається, як це робить Гудименко, тому будемо котики, окей? Пиши в коментарях, чи ти згодна. А у нас високоінтенсивне жироспалююче тренування. Чотири блоки, по дві вправи в кожному. 30 секунд працюємо, 5 секунд відпочиваємо. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо. Thank you. класно попрацювали. Я прошу тебе підтримати мій канал, став лайк цьому відео, залишай коментар, пиши в коментарях, яке тренування ти хочеш бачити наступним. Підписуйся, якщо ти ще не підписана, і одразу можеш виконати тренування на прес або на верхню частину тіла для ідеального результату.